Daquela noite, daquela noite, daquela noite ah, ah, ah, eu me lembro bem Eu tava 120, liguei volts E 120 volts Meio da noite, fazendo assim Só drift, tá dando é vez 120 Cortando só giro de 0 a 100 Queimando borracha aquele V8 Fumando malboro, contando do cash Passando na mais pensei em 18 Pista no carro, estrelado jogando farol Xenando, sou para pisar no fundo O carro clonado, mas sempre pensando no próximo assalto A chave na ignição Ativando o litro, entrando é ação Passando a 100 em curva fechada Mas nunca derrapa, nave preparada No meio da noite Eu tive a ideia Saí de casa meia-noite em ponta aqui Marquei os segundos pra sair Já 10 segundos para todo mundo vir No meio da noite o que pega dentro da fé Já dei dentro do gel Joguei farol porque nós é tem. Só faço aposta em cara coroa jogando Só carro valendo milhão Só pego leão safada das bolinhas Mente pergunta de onde elas vão Fazendo na pistol nas caminhas Dinheiro no bolso só ando de cem. Mas nunca que vence fico sozinho Mas tem aqueles que querem meu bem No meio da noite Essa ideia é. Não tem pardal que pega dentro da fé frescência Dentro do gênero Joguei farol porque nós é bom que der Dentro do carro só ouvido no escuro Gemidos são muito parece discos Pra alguns eu ando tipo novo Queimando descarga fazendo barulho Dentro do carro só ouvido no escuro Gemidos são muito parece discos Pra alguns eu ando tipo novo Queimando descarga fazendo barulho No meio da noite Essa ideia Não tem pardal que pega dentro da fé Já nem foi Joguei farol porque nós é confidente